こんにちは、粟田洋介です。今日はブックマークを作ります。とりあえずすでに5枚書いてあるんですけど、今日はあと2枚作ろうと思います。これは最初からジェストが塗ってあるキャンバスで、何年か前にスプレーをしたんですが、この部分を使って書いてみようと思います。 Bye. これも絵を描くカンバスなんですけどこれはジェストが塗ってなくてすごい丈夫です ちょっと今映像が撮れてませんでしたがこんな感じに出来上がりましたライオンと思ったんですけどなんか違うものにも見えるけどまあ何でもいいんですこの周りの部分アクリル絵の具で塗ったんですけどちょっと時間かかったんですけどこれは実用的にも布がボロボロボロボロほずれてくるのを防止するのに役に立ちますでこっちはねこんな感じになりましたでここ穴開けて紐をつけるんですけどちょっと今紐が見当たらないので 後でつけようと思いますこれらはキャンバスなんですけど色が塗ってありますこれは最初からジェストが塗ってあるキャンバスでこの部分を切ってこんな絵を描いてみましたでここに穴を開けて後で紐をつけますでこの紫の方はこれも何年前だか忘れちゃったんですけどアクリル絵の具で色を塗ってジェストとか塗ってないんですけど すごく丈夫な生地ですそれはねこんな風に絵を描いてちょっとここ穴を開けてこのマットで紐を通しますピンクはうさぎの絵を描いたんですけど同じようにアクリル絵の具で色を塗ってこの部分を切ってあるんですがこんな感じでうさぎの絵を描きましたでこれもキャンバスなんですけどここは何も塗ってない部分でここは赤いアクリル絵の具で裏表色を塗ったんですけどこの部分ですね こんな感じだったのがこういう風になりました